идут такие Да. Кися, да. минус один. Пока. Белой повязкой! Белая повязка! Вправо! Вправо повернул! Пішли по фронту! спасибо, не, мы не можем. Прячьтесь, спрячьтесь, спрячьтесь, спасите себя, спрячьтесь. Подтягиваемся к ЖД Москву плюс. Подтягиваемся туда, к ЖД Москву. Я вдоль билет, я собрал. Давай, спань, за мной! vai, vai,